hoc era meus hoc era meus cathemenos plattei epitoe trohoe ec pelu ex argillu cutras crossus tripodas paropsidas poikila keramia stamnus poomata eitas clerunei auta en camino cae peri balle cutra cataclomene ceramus didosi